Hola, mi nombre es Jan Hessen, trabajo en la sucursal de B58 Store en el San Ignacio. Ayer Talía Guerrero, parte del equipo de Bitcoin Cash Latam, nos ayudó a mí y a mis compañeros a descargar nuestra billetera de bitcoin.com. Ayer, a partir de más o menos eso de las 4 de la tarde, noté que me empezaron a llegar transacciones en mi billetera y bueno, nada, quería agradecerles a toda la comunidad de Bitcoin Cash por esos incentivos que estuvieron haciéndome. Y bueno, acá pueden notar el historial que si las he recibido. Y bueno, nada, les quería agradecer a todos por eso. Me pareció súper genial lo fácil y rápido que fue descargar y crear mi billetera, incluso empezar a recibir transacciones tan rápido de gente desconocida. Invito a todos los que aún no lo han hecho a crearse su billetera en bitcoincash.com.